yig'lab telefon qilyapti qora aka maslahatingiz kerak bizga aniqrog'i yordamingiz kerak nima bo'ldi qizim yosh qiz nima bo'ldi qizim desam adamlar ichardilar ellik yoshdan o'tgan odam haqida gap ketyapti adamlar ichardilar akalarim maslahatlashib kelinglar shu adamizlarni hajga umraga jo'nataylik shoyat hajga borib kelsa ichmasa kerak ichishga tashlasa kerak deb pul yig'ib o'rtada topayotgandan o'rtaga yig'ib dadamlarni hajga yubordilar hajdan kelib bir oy to'g'ri turdilar to'g'ri yurdilar hozir hajga bormasdan avval qancha ichayotgan bo'lsa ikki barobar ichishni boshladilar yana deyapti nimaga u ichmasligi mumkin edi to'g'ri yurishi mumkin edi u xudo urgan o'zini alkash xudo urgan alkashlarni davrasiga yana qo'shildida gapga bordi choyxonaga bordi boshqa qildi endi haligilar nima qildi quyib "Ey hoji kecha yuruvding endi ya bugun odam bo'lib qoldingmi hajga borib nima bo'libdi hajga borgan ana nimam borib kelgan olmanovni deydi olmanovni deydi uni ichiradi nima uchun uni ichiradi o'zlarini qilib yurgan iflosliklariga hujjat qilish uchun ichiradi nega ichyapsan desa a bizni davramizda hoji bor o'sha ichganda biza kim bo'lib biza deydi nega bording uni davrasiga sanga nima bor endi Sen ota bobang umr davomida orzu qilib ko'rmagan joylarni borib ko'rding-ku? ko'rdingku kabatullohni ko'rding rasulullohni to'p ro'parasida turding san tirikligingda o'lgandan keyin kiyadigan kafaningni tirikligingda ihromni kiyding o'limni bo'yningga olding farzandlaringga ming rahmat otasiga rahmat demayman ming rahmat farzandlaringga sani harakatingni qilib sani tashvishingni qilib shu otamizni ichkilikdan qutqararmikanmiz deb xotiniga bolasiga ishlatadigan pulini yig'ib sani hajga jo'natyapti qani bu bolalaringni topgani qadri qani nomard xudo urgan qani ey do'stlar bo'ldi shuncha ichdik shuncha o'tirdik u payt boshqa edi man endi kabaga bordim xudo mani yetkazdi xudoy taolo shu joylarni ko'rgizdi shu joylarda ibodat qilib tavba qildim mana shu mani kelganimni sababi bu davraga ichish uchun kelganim yo'q sallar ham tashalaring bu ichkilikdan qaytaring bu mumkin emas ekan bu harom ekan deb da'vat qilish uchun keluvdim man salla bergan aroqni ichishga keluvdim deb da'vat qilmaydimi uzatsa ichaverasanmi yana nima deydi ichkilikni ichadida oxirida qani hoji bir duo qil deydi a hojing kim duosi nima bo'lardi u xudo urganda aroqni qorniga solib duo qilgan insonni duosi qat'iy ijobat bo'lgan duoni nechta shartlari bor duoni qabul bo'lishligi uchun avvalambor luqma pok bo'lishi kerak birinchi o'rinda luqma qandoq qilib undan duo olyapti bechora qiz iztirobda nima qilsak bo'ladi otamizni nima qilib turqasak bo'ladi o'zi aslida farzandlarni ota qaytarish kerak edi bu yo'ldan ota qaytarish lekin farzandlar g'amga botib ketyapti erta shu ahvolda otam o'tib ketsa nima degan odam bo'lamiz deyapti bu yoqdagi o'shandaqa ishlarni qilib yurgan hojilar mana bu yoqdagi namozga rag'bat yo'q insonlarga hujjat bo'lyapti mana hojini ahvolini qara man bunaqa namoz o'qiganimni o'qimaganim yaxshi emasmi deyapti munofiq hoji bo'lganda nima foyda bor deyapti Allohning dargohida azobiylar bir necha barobar ko'payadi chunki sizlar o'sha yomon badxulq bilan sherik bo'lib o'shanga salbiy ibrat bo'layotganliklar uchun avvallarda qur'on muqova qiladiganlar qur'on ustiga jiltiga mana bunaqa jiltiga qo'y echkilarni terisidan muqova qilinar ekan o'shlab turib muqova qilinar ekan yaxshilarni solqa botig'a o'zingni ey rofiq topdi hurmat terlar ko'rgizdi qur'on aylanib deydilar qarang terilardan muqova qilinar ekan teri o'zi xo'r narsa besh ming so'm ekan hozir qo'y bilan echkini terisi besh ming so'm narsa ekan kerak bo'lsa mana shu bitta fantani bermaydi besh ming so'mga mana shu rang qo'shilgan suvni bermaydi besh ming so'mga xo'r narsa ekan po'staklar bo'lardi otalarimiz po'stin qilib tikishgan taglariga o'shlab unda yotishgan eng zo'r libos bo'lgan tabiiy sof libos bo'lgan bugun o'sha teri xo'r ekan besh ming so'm ekan lekin qur'onni qo'liga olgan inson Qur'onga hurmat ko'rsatish uchun oldin Qur'onning ustidagi terini o'pib peshonasiga so'radi. "Voy, sen nimaga bu terini, bu xo'r narsa bo'lsa, nega sen terini o'pib peshonangga so'rayapsansa, bu teri Qur'onga yaqin turganligi uchun Qur'onday aziz bo'ladi" deydi. Aytmoqchilarki, san ham ey inson hayoti dunyoda o'zi hech vaqoing yo'q tericha qadring yo'q sani tericha teriga ham qimma arzimaydigan narsasan lekin san hayoti dunyoda o'sha ahli ilm qorilarga olimlarga yaqin yursang o'sha insonlar qancha qadr topsa xuddi teri qur'onga yaqin turganlik uchun izzat topgandek san ham o'sha insonlar qatorida aziz bo'lasan deyapti bizlarchi ehsonga boramiz bizlar o'tirgan xonaga bundoq qaraydida darrov narigi xonaga urib ketyapti hali odam kirgisi yo'q yonimizda o'tirgisi kelmayapti nega u yerdagi gaplarni eshitmasayu boshiga mas'uliyat ortmasa bo'ldi tamom yaqin yursan yaqin yursan alkashga yoqin o'tirganing yaxshimi narkomanga kashandaga chilimkashga o'tirganing yaxshimi domla bilan o'tirganing yaxshimisan ho'p tavbasiz o'tayotganlar qancha yaqinni o'zida ichib o'lganlarni nechtasini ko'rdik ichib o'ldi islomga borligiga shukur qilinglarki islom shuni janozasini o'qiysan deyapti din etyapti uni qilgan ishi o'ziga javobini ber lekin san tirik sifatida o'likni tepangda haqqi bor o'sha haqqi ado qilishni san janozasini o'qiysan deyapti o'qiyapmiz islom buyuryapti bizlar uni pulidan yo lamandan qo'rqib o'qiyotganimiz yo'q islom buyurganligi uchun uni haqqi tepamizda vojibligi uchun o'qiyapmiz ertaga shularni biri bo'lib qolsak nima bo'ladi hozir man bir ehsonda savol qildim yaqinda bir ikkita suhbatlar ham qildim sizlarga ham xuddi shu savolni aytaman otanglarni ko'mganinglar bor olloh rahmat qilsin onanglarni ko'mganinglar bor birortanglar janozada aka mana shu otam mani otam mani boqqan otam mana shu mani onam oqsib bergan onam iltimos sizdan aka shu otamni janozasini o'zim o'qib beray deganingiz bormi ichingizda otangizni janozasini o'qiganingiz bormi ichingizda onangizni janozasini o'qiganingiz bormi ichingizda qani kim bor bittanglar turinglarda man otamni janozasini o'qidim chunki janozani bilardim man onamni janozasini o'qidim chunki janozani bilardim degan bitta martinglar bormikilarda qanoq qilib bosh ko'tarib yuribsizlar qani aytinglar qandoq qilib bu buni bosh ko'tarib o'g'ilman deb yuribsizlar farzandman deb yuribsizlar qani qora aka shu dafn qilingan otam mani hayotimni sababchisi mani tuqqan onam keling taborangni o'qib beray deganingiz bormi keling aka o'tiringlar mana shu otamiz siz yosinni ikkita mubinini o'qing akam ikkita mubinini o'qisin akam ikkita mubinni man bittasini o'qiy kenjamiz oxirigini o'qib turib bozorobanani o'qib tugatib payg'ambar alayhissalom o'lganlarga yosin o'qinglar degan ekanlar keling o'zimiz o'qiylik deb otanglar tepasida onanglar tepasida yosin o'qiganinglar bormi uch to'rt kun ta'ziya bolalar turibdi belni bog'lab olgan qalin to'nlarni kiyib sigaret chekib nosvoy chekib hech kim kelmay tursa xiring, xiring, xiring, xiring kecha otasini ko'mdi bugun otasini ko'mdi xiringlashib, hazillashib nosvoy chekib o'zicha kelganlarni kutib o'tiribdi imom yoki masjidni noib imomi o'sha o'tgan otaga hech kim emas yetti yot begona faqat mahallasini masjidida ishlaydi shu inson baraka topib qur'on o'qib o'tiribdi a sanchi farzandsan seni yedirgan ichirgan otang uchun qur'on o'qiy olmaysanmi sanku o'zing baloga yo'liqibsan farzandlaringchi o'sha o'tgan otangni nevaralari qani kelgan odamlarga bir qur'on o'qib berib turmasa qandoq bosh ko'tarib yuribmiz yana odamimizni yana nima deymiz musulmonman qani musulmonchi deydi qani javob beringlar birodarlar mana musulmonchilik mana mana mana g'ayridin ustimizdan kulib yuribdiku bizlar musulmonligimizni musulmoningni ahvoli shumi deyapti-ku. Nima qilyapsiz? Qaysi biringlar boyaga aytgandek sigaretinglarni puliga 5 ta non olib shu dekabr oyida bitta yetim yesirga berdinglarmi borib? Man sening boquvching o'tgan, Alloh rahmat qilsin, yaxshi inson edi ering. Mana uni bolalaring bilan bir choy ichgin deb qaysi biringlar uyizga go'sha olyapmiz 2 kilo go'shtni yetimga olib borib berdinglarmi seni mana buni bolalaringga qaysi dekabr oyida undan nariyog'ini qo'yib turinglar man sizlarni uyinglar uchun bolanglar uchun qilayotgan pulinglar edi sigaretinglarga atagan pulinglar ho'p bir kunligiga beshta non berar ekan bir kunligiga to'qqizta g'isht berar ekan uch yuz oltmish besh kunligiga qancha narsa beradi aytinglar baraka topkurlar nechta non beradi mahallalarda qassobxonalar bor qaysi biringlar qassobga borib birodar do'stim qassob sandan go'sht olib pensiyada berib ketaman oylikda berib ketaman degan qarzdorlar bormi bor nechta 8 ta. Nech pul qarzi shularniki bir kilodan olgan 400 yuz ming so'm pul zo'rg'a olgan shuni 50 ming so'm pul topolmasdan olgan Uka mana 400 yuz ming so'm pul shularni ro'yxatdan uchir qarzdan uchir dedingizmi birortangiz aytdingizmi shuni shu qarzdorni pul go'shtga orttirilmagan kambag'alni qarzini yopib qo'ydingizmi ertaga keldi o'sha odam ellik ming so'mni ko'tarib olib keldi mana qassob aka deganda do'stim bir odam sani duoyingga muhtoj ekan otasini haqqiga duo qilar ekansan farzandi kasal ekan duo qilar ekansan o'sha odam sani go'shtingni pulini berib ketsa duo qilmaydimi balnisaga dori olib aptekalardan qarzlar qancha lekin biz buni qilmaymiz ertangi kun uchun kasofat arog'i olamiz nechi millionga olamiz nechi million xarajat qilamiz qani musulmonchilik o'ylamaylik bu musulmonman deb yashasam musulmon bo'lib bo'laman deb o'ylamaylik bu musulmon bo'lib yashash qiyin bu shuncha qiyinki uni oxiratda beradigan darajasi ham shunchalik shunchalik narsa emas juda ulug' narsani beradi